Yeah! Sharuna usinionde, fanya tats paka nwambie, mberusa ni bambe, mto usikatenga vo unyambe, tukolustawi mana kwari ya upendi seksi la humbani mtana mbilo tina la hembani wamtata yarin kili Tony finge mbali, basichana wao halorende mbali, tongozi na kali bekutonishinda wamsa tayari mazalisa luva ntaun beu uh-huh. ewa maigal leo ntaun beu sika leo na upeu maigal wape peu <laughs> hibibitafadhalisha hila nikakutana kuja wengina usende tawashanshinda mama washatonga majirani wanteha wakitokutenga mama unaili ubebila oh, washaka be unaili mtuzi una bevu bakindim washanilisamwaza bekaitoke wamta ayarin kilimbie ubebila mm.